我想要让和我一样有这样子的障碍的人知道，说他们的生命里面所感受到的那些事情、那些痛苦，或者是他们曾经遭遇过的某一些责备跟不好的感受，其实并不是他们自己的错误。我觉得这个社会对雅思是有一点残酷的，他们会。 被期待要有很好的表现，可是事实上，他们的障碍就在那个地方。我其实并没有办法确认，我在什么时候做出什么样的反应，对别人来说是一种伤害。过去很多的书里面，就会看到说，其实他去解释我们的时候，他其实并不是。 真的很了解他，只是以一个很外围的角度，然后去去说哦，所以我们这样的人应该怎么样才能符合这个社会的期待？然后我们这样的人就是会有这样子的表现，就是因为什么样的原因？我的这本书里面其实大概分成五个部分，那这五个部分其实是一个人在日常生活里面会遇到的啊，例如说我们用什么样的想法在思考。 例如说，我们怎么看待我们的家人？我们怎么想着和我们重视的人互动？然后包含我们可能是怎么样搞砸的？就是我也同时想要让其他的，包含就是说家长啊，或者是跟雅思打交道的这些人们，他们会知道说，可能会因为哦一些想当然的想法。 然后反而造成更大的伤害。那双方都很期待能够善待彼此，但横亘在这中间的部分，却常常是因为思考方式的不同，或者是呃说话的态度或一些方式的不一样，然后所导致的误会。我觉得误会是很可惜的一件事情。我期待它能达到的效果就是沟通，让。 社会大众知道说，患者随着患者逐渐长大去成人，他会开始慢慢的面临像是一般人所要面临的烦恼，而他们可能有意识到，也在尝试着用他们的方法去面对，只是说在这个面对的过程里面，我们所需要的可能是跟一般的情况啊有一些区别的另外的额外的啊理解方式。 不是单单因为说哦，他可能有什么什么困难，而是他的想法本身就有一些从一开始就不一样的地方。事实上，我没有办法，嗯，我没有办法很自傲的说，就是我今天已经。 面对或者是处理了所有雅思所能面对的问题，所以对我来说，这本书其实也像是一个讯号。我希望借由这样的书问世，然后能让更多有在他们的生命经验里面有努力去，呃，往表达自己的。 啊，了解自己的方向发展，但是他的经验可能跟我所想的不太一样，跟我所遇到的不太一样的这些患者，他也可以透过这个方法知道说，哎，其实你也能够透过书写的方式去表达你自己，然后透过这样的方式让大家去理解说，我们所面临的状况是很多样的。 然后在这个过程里面，透过越来越多的人自己站出来做这种自我的倡议，社会大众可以去理解到说，哎，其实想要了解我们，想要互动，想要去面对这些问题的时候，我们可以有更多对话的可能性。